состояние здесь или пустой еще корпуса, или частично гомиловит. Недовлетворительное состояние. На, на это имеется здесь вдоль проспекта. Эти надо сносить, они в аварийном состоянии. Обследования показали, что они не держат. Может, плохо обследовали? Нет, но оно действительно так. Василий Николаевич, проверь, пожалуйста, эти помещения. Вдоль проспекта. Да. Потому что у нас же, знаешь как, э, в правительстве отмашку дали сносить. И под это подгонят любое решение. Поэтому надо посмотреть. Это, если хотите, культурная какая-то ценность. Я не минчанин. Но я всю жизнь ездил по проспекту домой, на работу, сюда, когда депутатом был. Мне приятно было смотреть на эти здания. Надо посмотреть на предмет того. Может быть, крышу надо заменить, может еще что-то. Ну, так взять независимых людей, не те, которые делали эту ревизию, и мы посмотрим. И если возможно, его надо сохранить, поставить окна нормальные, а здесь будет производство. Посмотрите, какая красотища. Тут же деревья вековые. Посмотрите, какая территория. <clears throat> Придут, э, если мы решим, бизнесмены, производители. Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт. Это должны быть патриотичные люди, которые будут производить и продавать э, по всему миру продукцию. Ну, в основном, может Понятно. быть, еще кто-то арендовать будет. И тут в центре Минска с удовольствием придут люди, будут работать. Надо сделать по государственному, по народному. Yes. Это золотое дно. Но никакого жилья здесь должно быть производство и высокотехнологичное производство. Самое прогрессивное. Мы должны указом президента утвердить условия. Ты пришел, ну, допустим, 3 или 5 лет – мы тебе льготируем, пока ты не отобьешь свои деньги, которые ты вложил. А дальше на общих основаниях, пожалуйста, плати налоги. То есть вот таким образом надо подойти. Предлагается по новой концепции увеличить количество площадей под производство до 70%, 20 на логистику и общественно-деловые функции. Министерство промышленности предлагает разместить на этих площадях э, создаваемую государственную корпорацию сельскохозяйственной промышленности. Нет, давайте договоримся, что вот третий корпус, мотовелозавод, и потихоньку мы будем э, льготировать, создавать. Нам надо локализация. Нам надо заместить все, что он привозит со всего мира, понемножку. Сначала простые комплектующие и детали. Там. А здесь предполагается помещение, в которых будут входить организации, которым мы будем предлагать льготные условия, которые именно будут изготовлять комплектующие для той позиции, чтобы белорусскую составляющую мы Не только поднимать. здесь. На всей площадке надо выработать льготные условия. Где-то больше будет льгот, допустим, велозавод, где-то меньше. Ну, надо сделать образцовый технопарк э, и по образцу этого технопарка развивать в других городах. это действующая Это действующая, да, это подстанция, да. Вот от этой подстанции нужно будет, он запитан Запитаться завод, и да. сделать на электрическом отоплении. Это, это объект Министерства энергетики. Очень правильно, надо электрическое, ну, порядок пусть приводит это да. все. Здесь работает компания производственная, выпускает э, пленку. Пленку, пленку поли раз... полимерную да. пленку различных модификаций. на экспорт, пользуясь услугами свободной экономической зоны. Ну, вот видишь, свободная еще и площадь. Тоже можно площадь, сделать да. какой-то корпус производственный. Конечно. Вот эти да. хорошие здания, это 14-15 да. Это складские помещения, это офисные помещения. Они сегодня используются э, организациями. Ну, здесь есть и производство, швейное производство, электронику делают, э, мебельный цех здесь есть. Дальше подключая Зеленхоз, э, снесли, убрали, э, клубы, ель, все ель, привели ну, в порядок. Как, еле ель хорошо. Идеальная территория. Это надо тоже Бордюрчики везде, чтобы все было красиво. здесь располагались по производству металлообработки по производству конструкций для э, велосипедов и мотоциклов. здесь мы сохранили рамное производство советских, на данном этапе советских рам, 4 вида рамки, которые мы здесь выпускаем. И мы хотим этот рамный цех развивать вот в плане локализации. В этом году мы хотим сделать еще два вида рамок. А это вот как пример использования производственной территории. Работает производственная компания, выпускает технологическое торговое оборудование, работает на экспорт. Сколько у тебя человек работает? Среднесписочное порядка 100. У меня в этом году я приближаюсь к своим ограничениям по площади. А дальше развиваться можно и нужно, и туда вопрос в площадях. Мы производим торговое и складское оборудование. То есть ты что-то придумаешь, предложишь, покупатель не реализовывает. И это одна из, один из вариантов, а второй рынок не предсказывает сам. Вот сегодня, скажем, все продовольственные, они стараются клиентам, они делают новый дизайн помещения. Они говорят, вот хочу села с полуторными пуговицами. Приходится разрабатывать. тяжелые мотоциклы собирать нельзя. Поэтому будем делать ленточный конвейер, чтобы можно было собирать тяжелый мотоцикл. И у нас mm -hmm. на втором Просто этаже еще участок производства колес. Значит, наша здесь задача до ума довести этот цех, лоск навести, где да. нужно чуть-чуть лишнее убрать. Да, поставить новое оборудование, утеплиться, завести эффективное отопление, работать, развиваться да. дальше.